Ana Paloma, eu participei da live do canal do Anderson Martins. Estas são as minhas lutas e vou deixar o link do canal dele na descrição. Se inscrevam e acompanhem. E é isso aí! Bora pro vídeo! Round one. Fight! Começamos jogando com o nosso meio. Dá um jeito de seguir aqui. ficar esperto. tem treinado bastante. Tentando achar oportunidade pra ir pra frente e atacar, mas tá um pouco difícil. two, fight! Paciência aqui. Eita! Ó, oh, treinou o shift <laughs> Toma porrada! Patrick! Pilão! Enterrei! Os olhos não pode errar, meu. Com o Guile não dá pra errar. Round one. Fight. Agora o Anderson tá jogando com Blanca, o brasileiro. Joga bem, pessoal. um jeito aqui. Ah! Joga bem. Vou aproximar pra você ver. Agora você morre! Ah! Eu tô errando. Round 2. Não vai ficar assim, não. Pessoal, é legal porque ele faz a live todos os dias para os inscritos. Pode jogar com ele, com um amigo. Se der, se inscreva para ajudar ele também. Agora está tá ferrado. Toma! Mariachi! Final round. Fight. Tá esperto com esse blanco aqui. Ah, tá bom. <laughs> pra cima. Tá. Ah! Eu tá morrendo! Poxa vida! one. Fight! Hadouken! Hadouken! Hadouken! Shoryuken! Hadouken! Hadouken! Hadouken! Me aproximan. Toma! Soltou o Vetrig. Toma aqui, ó. Deixar só usar o VT, não. Toma! Como bonito desse. Round 2. Pilão! Eita! Se vê, Shift veio pra atrasar a vida do Zangief. win! I, I... Round one. Fight! É muito bom que quando na semana você quiser jogar, entra no canal dele para poder jogar também. Karim tá brava. É, me deixou tonto. Já era minha vida. Round two. Lá vem ela, correndo. Vai vir que esse braço, eu vou dar... O pilão! Puxa vida! Olha. É bem tranquilo jogar assim, gente. round. Fight! Toma! Vem de novo correndo pra você ver. Essa perninha. Ai, então você agarra também, né? Sua safada. fugindo. Quer saber de Karin não. Fugindo do meu agarrão. Bate e cai fora, né? Toma! Vou te acertar. Pera. Vai! You win! By iron! Round one! Fight! Que é o Anderson jogando calãozinho. Dá um jeito nessa menina aqui. novo, não. Agora você vai ver. Ah, agora você morre. Toma. Muito esperto. Fugindo do meu pilão. Do meu agarrão do urso. Fica pra lá. morreu? <laughs> Agora sim. You win. Round one. Fight. Eita. Stalin diferente. Tá deixar ela nesse canto. Ah, se fica difícil. Ó. Oh. Vem. Vem dar isso pra você ver. Aqui a jogada tem que ser rápida. Se errar o pilão de cima, o antiaéreo, aí eu morro. banca do terror. Veio com banca roqueiro. Eita mãozada! Puxa! Toma! Só mais um risco! Meu, o Anderson ele joga muito. Ele tem que ganhar essa daqui. Toma! Pra cima. Agora vai. Toma! Eita. Agora agarrou. É Oria! You win. Round one. Fight. Ah, aqui tá com lag, pessoal. Assim tá ruim. tô enfrentando aqui o mestre. Padalu. Isso é do mal. Olha. Toma porrada! foge não. Ah. Tem que ser rápido, senão se ele vir com a magia... Essa magia, ó, fica soltando, atrapalha a vida de qualquer um que não tem. vem querer tele, teletransport, <laughs> teletransportar. ah, vai querer sumir de novo, nada. Oh, mudou de lado, né, seu esperto? Oh, com a mãozinha vindo. Como ousate? Toma! Senta aqui. Gente, eu tenho que ficar esperta. Qualquer erro eu morro. O Embaixo é muito esperto. Puxa vida! Esse golpe é pra matar mesmo. Socorro! Agora eu tenho que ir pra cima. Com cuidado. querer sumir de novo, nada. Ah! E não morreu com agarrão do luz, vai a cabeçada mesmo. <laughs> You win. Round one. Fight. Eita, preula. Vamos ver se não tá dando lag aqui. Go forth! Cryokinesis! Pyrokinesis! Go forth! Go forth! Cryokinesis! Tá esperta aqui, ó. Cryokinesis! Cryokinesis! Eu tô jogando com inscrito. Agora tá parecendo que joga bem. Ah, minha coluna! É, gelo é fogo, é tudo. Chega, né? Toma! Olha. Toma. Eu achando que ele ia pular. Minha morte! Ah. Socorro! It is round two. Fight! Ah, fica jogando essa magia do gelo de fogo. Go com... Tô tentando achar aqui oportunidade pra atacar. Mas tá difícil. Olha. Não me deixa! Ah, vou morrer, gente. Fiz nada. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para quem não é inscrito. Deixe o seu like, comentem e se inscreva no canal do Anderson também. Então, até mais. Tchau!